Jangan lupa like, comment, and subscribe. Lagi, itu. nyebrang kita tapi tapi, hey, eh, tapi kalau bus bot buat tuh barang itu apa Jurus bekunya hancap. Allahu Akbar. Gundul gundul.

voa santai aja deh dulu kita iya, duduk kan Hah? Duduk panar. Ya, Am. Istirahat dulu kita. Mau panar. capek tuh kadek ke bawah tadi kada astaga anak dulu sini pak kita cari dulu tidak ini taruh sini aja kak ada hilang lah ada ada ada insya Allah habis itu kita langsung ke sini lah eh mangsa eh. api bagus ini Wah itu tadi tas itu mana lawan suatu. Eh, bau baunya bang, cium bang. Eh, ki, ki, eh, di tanah. Eh, tas kita di bawahnya. Oh, sepatu tuh nah. Wah,